Okay, Leute. Heute versuche ich mich an dem größten Bauwerk in ganz Minecraft. Und zwar baue ich Hogwarts. Geil. Äh, Kevin, dir ist schon bewusst, dass du mit Abstand nicht das größte Bauwerk in Minecraft baust. Warte, was? Ja? Hast du nicht dieses eine virale Video auf YouTube gesehen? Moment mal, welches? Das hier. Would it be possible, one day, to create the entire Earth in Minecraft. Could you even view it from a distance like this? Could we one day compare satellite footage of our home planet in real life with a shot in Minecraft of the Earth from such a high distance that we could view entire continents? That's why I'm calling for all Minecrafters around the world, skilled builders and organizations to join in on this effort. When each large city and territory is finished, we can patch them together with map editors until one day, the Earth in Minecraft, with all human-made structures, all of our cities, our towers, cathedrals, railroads, museums, theaters, parks, and skyscrapers, all of it, is built and completed in one map that represents our innate human desire to create, to achieve, to persevere in a single, visitable, and explorable Minecraft world. Hmm. Na gut, dann würde ich mal sagen, ich bewerte mich da. 3:28 a.m. Oh, ich wurde angenommen. Willkommen Leute, mein Name ist Sertion und ich begrüße euch zu diesem interessanten Video. Heute zeige ich euch wirklich das größte Bauprojekt der gesamten Minecraft-Geschichte. Dieses nennt sich Build the Earth und es geht darum, dass man, wie der Name schon sagt und wie im Video schon gezeigt wurde, die ganze Erde eins zu eins nachbaut. Auf dieses Projekt gekommen bin ich dank dem lieben Norman, da er der erste deutsche YouTuber war, der dazu ein Video gemacht hat. Und ich bin dann so heiß drauf geworden und wollte da unbedingt mitmachen. Beworben habe ich mich mit dem FIFA Headquarter in Zürich und einem großen Wohnhaus, was ich nicht zeige, weil das das Haus ist, in dem ich wohne. Ich habe mich beim Bau der Bewerbungshäuser gefragt, in welches Land ich mich hocke, da man ein bestimmtes Land wählen muss. Ich habe mich dann kurz vorm Absetzen für die Schweiz, genauer genommen Zürich entschieden. Weil das die Heimat meines Vaters. Angenommen wurde ich nach gut einer Stunde und dann konnte ich schon starten. Das Ganze hätte alleine keinen Spaß gemacht und deswegen bin ich einfach zu einem Building-Team gegangen. In dem bauen die Liechtensteiner, Schweizer und Österreicher alle zusammen auf einem Server und das macht einfach unfassbar viel Spaß, weil alle dort einfach extrem nett und lustig sind. Mittlerweile verbringe ich viel Zeit auf dem Server und habe schon ein paar Dinge bauen können. Und ich würde sagen, die schauen wir uns mal an. Let's go! Da sind wir und wir fangen mal am Hauptbahnhof an. Ich werde übrigens neben dem, was ich euch zeige, Referenzbilder einfügen, damit ihr ein kleines Verständnis für die Akkuratesse der Gebäude bekommt. Und wie gesagt, fangen wir hier am HB von Zürich an. Und wenn wir uns einmal drehen, dann sehen wir schon mein erstes Projekt. Zwar das Hotel Schweizerhof. Ja Leute, das Hotel Schweizerhof, es ist ein, glaube ich, sehr bekanntes Hotel in der Schweiz. Genau gegenüber vom HB. Ja, das war das erste, was ich jemals auf diesem Server hier gebaut habe. Nachdem ich halt mich beworben habe und auf diesen Server gekommen bin. Ich muss sagen, es ist mir, glaube ich, sehr gut gelungen. Wenn ihr rechts jetzt da die Vergleichsbilder seht, dann merkt ihr auch schon, dass das eigentlich sehr akkurat gehalten ist. Auch hier unten mit dem kleinen Essbereich und so. Und hier diese eine Wand, auch diese Rundungen und hier unten diese Einkäufe und so weiter. Von oben, glaube ich, habe ich das sehr gut hinbekommen mit dem kleinen Ding hier. Ja, so, das war schon das erste Gebäude und dann gehen wir mal weiter. Und hier sind wir bei Gebäude Nummer 2. Mein Bewerbungsgebäude, das FIFA Headquarter. Ja, Leute, das FIFA Headquarter. Das ist mein Bewerbungsgebäude. Ich muss auch sagen, dass ich das hier, was die Akkuratesse angeht, sehr gut getroffen habe, würde ich sagen. Hier unten mit diesem kleinen Eingang und hier sollte so ein FIFA-Logo sein. Der kleine Brunnen, Graben, whatever. Ich habe keinen Plan, was das sein soll. Und auch vom Dach her, glaube ich, wenn man sich oben mal die Karte anschaut. Das passt, glaube ich, sehr, sehr gut zusammen. Und dieser coole Garten, der einfach im FIFA Headquarter ist, what the fuck, einfach mega dope. Die haben hier drin einfach so einen kleinen Urwaldgefühl, so ein Dschungel. Finde ich sehr cool, habe ich halt auch nachgebaut. Muss ja sein, bei einer 1 zu 1 Nachbildung. Und ja, dann sind wir schon fast fertig. Es gibt nur noch ein Gebäude. Das ist Trommelwirbel bitte. Der Prime Tower. Ja, meine lieben Freunde, der Prime Tower. Das glaube ich, fast höchste Gebäude der Schweiz. War es zumindest für lange, lange Zeit gewesen. Auf jeden Fall das höchste Gebäude in Zürich. Ich habe hier neben noch ein kleines Haus gebaut. Das ist noch nicht ganz fertig. Hier fehlt noch ein kleines bisschen. Deswegen zeige ich das jetzt mal nicht so krass viel. Es geht mir hier viel mehr um diesen Tower. Und ihr seht schon, der ist sehr, sehr hoch geworden. Er betrifft, glaube ich, die Originalgröße von 124 Blöcken, also Meter. Und hier oben sind halt noch ein paar Solaranlagen und alles. Und das die habe ich mir sehr viel Mühe mitgegeben, dass es alles sehr stark wirkt. Hier drin ist jetzt nicht sonderlich viel, wie ihr seht aber da kann man halt auch nicht so viel drin machen, weil das wäre halt too much und es geht bei solchen Dingen nicht um die Innenrichtung, sondern mehr darum, dass wenn man halt unten so hier so lang säuft, so dumm die dumm die dumm, ich bin ein Minecraft-Mensch und dann bam, so. Darum geht es halt eigentlich hauptsächlich nur und deswegen finde ich das trotzdem hier sehr, sehr gelungen. Es ist sehr interessant zu Wesen zu bauen, muss man sagen. Das ist, hat halt so eine komische Form irgendwie. Das seht ihr auch oben ja rechts in der Map. Deswegen, es war seltsam, das zu bauen aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, und das war's. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn... Oh. Wartet mal kurz, Leute. Hallo? Ah. Ah ja, stimmt, okay. Gut, dann mache ich das noch kurz, okay? Perfekt, okay. <laughs> Mach's gut, okay? Ciao, ciao. Okay, Leute, wir haben da nämlich noch ganz kurz was Kleines vergessen. Die Regierung von Liechtenstein hat gerade angerufen. Die meinten, dass ich ein Gebäude vergessen habe. <laughs> ich voll Idiot. Und da ist es. Das Rheinparkstadion in Vaduz. Ihr merkt, ähm, es ist nicht in Zürich. Aus dem simplen Grund, ich keine Ahnung. Ich fand das Stadion eigentlich ganz cool und dachte mir, komm, zu der Zeit, wo ich das halt angefangen habe, gab es noch keine Lichtensteine auf unserem Server. Und damit sich zumindest etwas in Lichtenstein tut, dachte ich mir, baust du das einfach, wird schon cool. Und ich muss sagen, es ist mir sehr gelungen, würde ich sagen. Auch die Sitze. Ich meine, es gibt halt keine wirklichen Stufen in den Farben und deswegen haben wir jetzt einfach Concrete-Blöcke genutzt. Und auch das Spielfeld ist sehr cool mit dem kleinen Ball hier aus Skelettköpfen und so weiter. Also ich muss sagen, auch das hier ein sehr schönes Ding geworden. Ich glaube auch wirklich sehr gut getroffen, würde ich sagen. Ja, so Leute, dann sind wir jetzt wirklich am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Teilt auch gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke und folgt mir auf meinen Social Medias und joint meinem Community Discord. Das war's von mir und ich sage ciao.